su Police! Tiens, les gars Je l'ai dit jerry go Cible envoyée. Je l'ai dit. Начальника! Une de nos chenilles est touchée. Je les tire. Où sont-ils passés En plein dans le mille. sont seulement touchés.